Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku podcastowym serii Niemiecki od zera. I dzisiaj wprowadzimy sobie kolejne słowo. Mm, będzie to zaimek. Będzie to zaimek Z. Tak go wymawiamy. Z. Bardzo ważna rzecz, słuchajcie, na początku. Y, no, muszę troszeczkę wprowadzić w ogóle Z. E, zaimek z i w języku niemieckim jest dosyć problematyczny, ponieważ, e, <laughs> ponieważ ma kilka znaczeń. Natomiast nie chcę od samego, nie chcę Wam wprowadzać wszystkich możliwych znaczeń, bo no, to będzie za, za trudne na początek. E, bo żebyście w ogóle wiedzieli, że z mm, pisane z małej litery, S i E, tak jak czytać się teraz, tak, jak słyszycie ode mnie te literki S i E, czytamy to jako Z. I pisane z małej litery y, może oznaczać zaimek ona, oni i one. Rozumiecie? Czyli jak ktoś dostaje z i macie kontekst y, zaimka, że macie tylko z, możecie nie wiedzieć, o który zaimek chodzi. Wszystko to się wyjaśnia na czasowniku, ale nie o tym teraz. Natomiast jest zi pisane z wielkiej litery. No, to właśnie, to wiem, że to jest dla osób, większość osób, które zaczynają się uczyć języka niemieckiego i no i może troszeczkę podświadomie spodziewacie się tego samego, co w polskim i tego nie macie, nie? My mamy oni, ona, one, pan, pani, państwo, panie i panowie. Wszystkie te zaimki, które teraz powiedziałem, ja jej powtórzę może, taka ciekawostka dla was. Ona, oni, one, pan, gdy zwracamy się do kogoś w formie grzecznościowej, czyli pan, pani, panie, panowie i państwo. Nie? Wszystkie te zajemki, które teraz powiedziałem, one brzmią po niemiecku zi. Nie? Kosmos. <laughs> to jest, wiem, że to jest dla niektórych e, szokująca informacja, ale żeby nie, nie rozciągać Wygląda to w ten sposób, że dzisiaj wprowadzimy sobie z pisany z duże litery, S duże, I małe, I E małe, S i E i weźmiemy sobie tylko na warsztat jego znaczenie w liczbie mnogiej. I tych znaczeń mamy trzy, bo wyobraźcie sobie, macie dwóch mężczyzn, to macie panowie, macie dwie kobiety, to macie panie i macie jednego mężczyznę jedną kobietę, to mówicie do nich przez per państwo. I to są te trzy opcje. Nie? Facet, kobieta i mieszane. Towarzystwo. To jest, to jest z, z dużej litery i oznacza właśnie, mm, gdy zwracamy się do mężczyzn, z którymi jesteśmy w takich formalnych relacjach, czyli panowie, gdy zwracamy się do kobiet, czyli panie, i gdy zwracamy się do grupy mieszanej koedukacyjnej, czyli państwo. I te wszystkie trzy formy w polskim, które my w polskim odróżniamy, w języku niemieckim to jest z, z dużej litery. Do tego zmierzam teraz. I na tyle to jest fajne, ten zaimek, że e, gdy weźmiecie jakikolwiek czasownik, a interesuje nas Wołnen, no bo Wołnen się zajmujemy teraz, i postawicie przed Wołnen zaimek zi. To po, po, pierwsze, czasownik nie ulega żadnej zmianie, czyli jest zi Wołnen. Natomiast problem jest taki, że z kontekstu nie, tylko z kontekstu dowiemy się, czy to chodzi o mężczyzn, czy o kobiety, czy o państwo, czyli jaką grupę, jakąś tam grupę mieszaną kobiet i mężczyzn. Tego nie wiemy. To wynika z kontekstu, z sytuacji. No wyobraźcie sobie, że stoi przed, stoi, stoją przed, przed wami, e, nie wiem, dwie kobiety stają. No to zadajecie im pytanie, wo wohnen Sie? Wo, dołożyłem dzisiaj zajmek, jeszcze pytajnik wo. Wo wohnen Sie? Gdzie panie mieszkają? Patrzcie, jak to wygląda to zdanie. Wo? to jest gdzie. Potem w pytaniu musi być czasownik, czyli wołnen i na końcu ucieka zajmek zi. Oczywiście w tym przypadku z dużej litery. I to jest to pytanie do tych kobiet, czyli przetłumaczymy to na polski, gdzie panie mieszkają. Nie? Wołnen Powtórzmy sobie, ja powtórzę, wypomnę. Uwaga. Wołnen Dobra, mam nadzieję, że powtórzone. Weźmy sobie inną sytuację. E, stoją przed wami, stoją, stoje, stoi troje mężczyzn. Trójka mężczyzn. I słuchajcie, zadacie im to samo pytanie. Wovunen sie? Mimo, że teraz mówicie do, do mężczyzn. Przedtem do kobiet, teraz do mężczyzn. Gramatycznie, słuchajcie, to nie ma żadnego, totalnie żadnego znaczenia. I to pytanie w tym kontekście przetłumaczymy, gdzie, gdzie panowie mieszkają. Nie? Wołunenzi. Natomiast gdy to samo pytanie zadacie do grupy na przykład dwóch mężczyzn i dwóch kobiet, no to po pierwsze potwierdzam, zada, zadacie to samo pytanie. Wołunenzi. Mimo, że tu już jest grupa mieszana, i wtedy, chcąc to przetłumaczyć na polski, no przetłumaczymy to, gdzie Państwo mieszkacie. To jest, ten, to jest ten, ta, ta ciekawostka w języku niemieckim, która już na samym początku e, no, no wiele osób rozbija i zastanawia i daje do myślenia naprawdę takie to wszystko. Wowołnen i mogę zadać to pytanie i kobietom, i mężczyznom, i, i grupie mieszanej. Naprawdę? Aż tak prosto to idzie? No to jest, według mnie to jest ułatwienie. E, my w Polsce mamy tą precyzję. Nie? Zwracacie się do kobiet czy panie mieszkają. Zwracacie się do mężczyzn czy panowie. Czyli w tych formach zajmkowych słychać, do kogo mówimy. A w niemieckim nie, tego nie słychać. To wynika z kontekstu. Nie? Jeżeli macie pytanie w Wołnenzji i nie wiecie, kto zadał komu to pytanie, gdzie to się wszystko działo, to nie przetłumaczycie tego dobrze. Mówię tutaj taki niuans e, pracy translatorycznej, nie? Gdy, gdy tłumaczycie tekst, jakiś tam dialog, to musi być kontekst, musi być wiadome, kto do kogo to mówi. I teraz zróbmy sobie takie zdanie. Myślę właśnie o zdaniu, a jednocześnie tak mi coś podpowiada wewnętrznie, że takich zdań się, zdaniowych raczej się nie używa z tym zaimkiem, a raczej używa się pytania. Słuchajcie, a z tym zaimkiem pan, pani, oczywiście jest, jest opcja na to, że powiecie zdanie oznajmujące, ale statystycznie patrząc, e, większość będzie pytań. Na przykład, czy panowie mieszkają w Niemczech? Czy panowie mieszkają w Niemczech? Spróbujecie to zdanie przetłumaczyć. Start. to będzie brzmiało Wohnen Sie in Deutschland? Wohnen Sie in Deutschland? I to samo pytanie, tak samo brzmiące, może być skierowane, skierowane równie dobrze do kobiet. Wohnen Sie in Deutschland? Czy panie mieszkają w Niemczech? I to samo pytanie, wohnen Sie in Deutschland, może być skierowane do na przykład jednego mężczyzny i dwóch kobiet. Grupa turystów. Wohnen Sie in Deutschland? I załóżmy, że mieszkają w Niemczech. I to potwierdzają. jak, jak powiedzą? Powiedzą tak, my mieszkamy w Niemczech. I tu się odzywają moje wcześniejsze odcinki. Odpowiedzcie na pytanie w ten sposób. Tak, my mieszkamy w Niemczech. Uwaga, start. I to zdanie zabrzmi: Ja, wir wohnen in Deutschland. Ja, wir wohnen in Deutschland. Tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Jest y, zaimek został wprowadzony przeze mnie w znaczeniach w liczbie mnogiej. No, czyli jak mamy dwie kobiety, to mówimy do nich panie. Jak mamy dwóch, trzech, czterech mężczyzn, to panowie. Jak mamy grupę mieszaną, to mówimy państwo. I to wszystko ukrywa się pod zaimkiem zi, który nie wymaga żadnej zmiany przy czasowniku. Czyli weźmiecie jakikolwiek czasownik ze słownika. No, my się zajmujemy wołnen, ale jakikolwiek inny, dostawicie do niego zi i już budujecie zdania. Nie? Gdyby, gdyby to był czasownik lernen, uczyć się, to zadacie pytanie, czego pan się uczy? Czyli dosłownie, co pan się uczy? Jesteście w stanie to zdanie powiedzieć? Uwaga, start. Was lernen Sie? Was lernen Sie? Was to jest pytanie co. Potem lernen musi być czasownik na drugim miejscu i zi z dużej litery pisane. Oczywiście chodzi o, o nie? Dobrze, wszystko. To jest króciutkie, te, te podcasty mają być króciutkie. E, jeżeli chcielibyście wesprzeć moje dzieło podcastowe, to w opisie tego, tego podcastu w, w, znajdziecie linki, czy powiedzmy informacje i PayPal, i, i numer do konta gdzie możecie jakąś dowolną kwotę wpłacić, jeżeli podoba Wam się to, co robię i żebym też miał motywację do tego, żeby to dalej robić. Bo nie ukrywam, że teraz od września parę rzeczy nowych wchodzi też na Facebooku. Zapraszam Was na, moje, na, mojego, na moją grupę Facebookową, gdzie codziennie umieszczam e, zdania o różnej tematyce. To znaczy, każdemu, każdy dzień tygodnia otrzymał jakby tematykę, w której będę omawiał w danym dniu. Także też Was zapraszam. Tam jest poniedziałek planowany temat e, edukacja, szkoła, czyli wszystkie tematy związane ze szkołą, z, z, z wykształceniem. Potem we wtorek e, o jedzeniu, e, jeść i pić, taki temat, w sumie taki wątek, wszystko tyczące jedzenia, gotowania. W środy będą tematy, nazwałem to nitki i koszule, czyli temat tyczący garderoby, ubierania się, mody. E, w czwartek e, tematy urzędowo-papierowe, czyli e, właśnie chodzenie do urzędów, załatwianie rozmowy z, urzędni z urzędnikami. Mm, w piątek i w sobotę tam jest jeszcze temat budowlanka. No, trochę tych tematów. Też zapraszam, macie link w opisie. Nie przedłużam. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam.